သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်တဘူရဲလဆန်တရက်2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသုသီရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည် ဓမ္မတပင်အခမ်းအနား၌နန္ဒကျေးဇူးရှင် နဖမိဘများအာဇီစု၍တိဟတုရဥသိန်းထွန်းတင်ဒေါ်အမာတင်တမိချိုသဲဖြူဘိုလ်ဘိုထွန်းမိသားစုတမိမြာသဲဖြူဘိုမင်းမိသားစုတမိငယ်လက်ဝင်ဖြူတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော် လောကသားတို့အတွေ့မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း32တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင် ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာဝိယုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစိပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့် နာထမိညာသိရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဝအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမိယံရစ်တဲ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလလေးအသင်ချင်းသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါ အတိဒုက္ခရာနိဥ္စာ အသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနိတထာဇနိဆွန်ရင်ကြီးဟု ကျလိထဝေငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်မူကရောတော်ဘုရားပြည့်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမန်ခြင်းတို့ တောဘဝတဏ္ဏချိန်ခမြာစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်။မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါမြာယဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့် နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိပြောင်းပြောင်းမံကုန်လျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည် အတုဘဝတုစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်း လောကသားတို့အတွက်ပြဗုဒ္ဓဤချိုးပန်းတဲ့အပိုင်း32ဘုရားမြတ်စွာ120ထိအောင်ထူထူရတေတာတွေမှာတရင်သုံးနေထိုင်ပြီးတော့21ဝါမြောက်ကစပြီးသာဝတိမြို့စေတော်အကြောင်းနဲ့ ပုပ္ပယုံကြောင်းဒီနှစ်ကြောင်းမှသာလဲလက်ပြောင်းပြီးတော့ဝါဆိုတော့တာဝါတော့45ထိအောင်ဒီလိုဝါဆိုခဲ့တတော်အပြင်55နှစ်55နှစ်ဆိုဒီမှာအလွန်ကြီးမကြီးသေးဘူးပေါ့ခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်55နှစ်ဆိုတာပင်စင်ယူဖို့9နှစ်လိုနေသေးတယ်အဲ့တော့ရသော်ဘုရားဟာ ကိုကာယမလအပြင်အလွန်ကြီးမားတဲ့အာခေါမလလွန်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်55နှစ်ဆိုတာအလွန်တန်တန်မာမာတောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့လုံနိုင်ကိုင်နိုင်အများကြီးရှိသေးတဲ့အနေအထားမျိုးပါသာဝတိမြို့ရောက်တဲ့အခါမှာတန်ခါအစည်းအဝေးမှာမြတ်စွာဘုရားက ရှန္ဒနာကိုအခွင့်အရေးပေးဖို့အတွက်ငါမှအသက်ကြီးလာပြီငါအနိကပြုစုမဲ့ယဟန်တပါးကိုရွေးကြဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောလို့နောက်ဆုံးမှာရှန္ဒနာကိုရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်တကယ်တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့တွေနားလည်ရမှာ မြတ်စွာဘုရားကအပြုစုခံဖို့အတွက်ရှင်န္ဒနာကိုရွေးချယ်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးရှင်န္ဒနာဟာဒီနေရာရောက်ဝရအတွက်ကဘာတသိမ်းပါရမီတွေဖြည့်လာခဲ့တာအဲ့တော့သူဒီအခွင့်အရေးတွေရဖို့အချိန်တန်းနေလို့အခွင့်လန်းဖွင့်ပေးတာဒါလည်းလောကသားတို့အတွက် ကြိုးပမ်းပေးတာပဲသူနေရာနဲ့သူထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပေးတာ ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောယတ္တမှာပြည့်စုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများစွာရှိတယ်မိမိကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ကလည်းကာယဗလတော့ကြီးမားတယ်ရှင်နန္ဒမထေမြတ်ရဲ့စုပန်လာခဲ့တဲ့တောင်းတလာခဲ့ပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေဟာဒီကနေ့အခွင့်အရေးပေးဖို့လောလာပြီလို့ တစ်ဖက်သားကိုငဲ့ညာတနာပြီးမြတ်စွာဘုရားအခွင့်အရေးပေးတာဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားမှာမြတ်မှန်းချက်အနည်းဆုံးနှမျိုးထားလေရှိတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဝကြိုးရှိဖို့ရဟန်းတန်ဃာတွေကိုမူလကပန်းတကူသင်္ကန်းပဲဝေယုံရမယ်တပည့်ရင်ဒီဟူသောကြောင်းမှာပဲနေရမယ်လို့ ဆုံးခံပြီးတော့သာစားရမယ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါနွားကျင်ငယ်စေပုတိမုဒ္ဒပေသစ္စာပဲသုံးရမယ်လို့မူလခွင့်ပြုထားခဲ့တာဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုတာတော့တမင်တတ်တတ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ထားလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဘယ်သူမှဝန်တုံးဝန်ဖို့မတက်စိန်အောင်တာမြတ်စွာဘုရား မိမိကိုယ်တိုင်ကမင်းသားဘဝစိတ်စိမ်ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုဆုံးလွတ်ခဲ့ renounce လုပ်လာခဲ့မိသားစုဘဝကိုဆုံးလွတ်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဆုံးလွတ်လာထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတွေလည်းပဲအမြဲတမ်းချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတွေမင်းကြီးမင်းသားတွေပညာတတ်ပုံနာကြီးတွေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာ မိသားစုဘဝရှိသမျှစည်းစိမ်တွေကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုမျက်နှိုးလို့သာသနာပေါင်းဝင်လာကြတာအဲ့ဒါလို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဆွတ်လွတ်မှုဆိုတာဟာရဟန်းဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပြန်ပြီးတော့အများကိုဝန်တော့ဝန်ဖို့တက်စေမယ်ဆိုရင်ပဲသိတော့မှာတော့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဘုသူကမှဝန်တော့ဝန်ဖို့မတက်စေဘူးပန္နကုသင်္ကန်းဝေယဝရမယ် ဒီပဏိကုသင်္ကန်းဝေယုံရမယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းတကယ်ကိုအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပိပလိဆိုတဲ့တထေကြီးသူ့ရဲ့စိစိန်ဥစ္စာအင်တမများပြားတယ်အင်တမချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အနွယ်အားဖြင့်မဟာကတ္တဗလို့ခေါ်တယ် သူဟာအမတန်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်လာပြီသူ့ဖို့မှာအဝတ်အစားတွေဆိုရင်ကိုဖဲကလေးပါအလွန်ကောင်းပြီဆိုတာတွေအများကြီးသုံးမကုန်နိုင်အောင်ရှိတယ်သို့တော်လည်းတစ်သလုံးပတ်နှစ်ကိုသင်္ကန်းနဲ့နေသွားတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိ renounce လုပ်တယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိလုပ်တာအလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့စွန့်လွတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာ သာသနာတော်မှာအများကြီးရှိတယ်။အဲဒီလိုဆုံးလို့ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရသော်ဘုရားဟာအေးဘသူမှဝန်တော့ဝန်ဖို့မတက်ဘူး။ပန္တုကူလာစေဝရဆိုတာဘယ်တင်ကြိုင်းသွားကောက်ကောက်ဘယ်အမိုက်ပုံနဲ့ရှားရှားမလို့ခြင်းလို့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေရှိနေတာပဲအဲ့ဒီအဝတ်တွေကနေချုပ်ဆက်ပြီးဝတ်တဲ့ပန္နုသင်္ကန်းမျိုးအလွန်မုံမြတ်တယ် မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းကာလီဆိုတဲ့ကျမကိုရစ်ပတ်ပြီးတော့အလောင်းကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့တယ်ကာလီရဲ့အလောင်းရင်းမြုပ်ခြင်းမိသိမ့်ကြခြင်းမရှိတော့ပိုးလောက်တွေနဲ့အလိမ့်လိမ့်ကပုဆောင်နန်းနေတဲ့အဝတ်ကိုကိုယ်တိုင်ခွာဖို့နော်ဖွတ်လျှော်ချုပ်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝ အဲ့ဒီကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီပတ်ဆံလျော်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုရှင်မကတ္တဗကိုမြတ်စွာဘုရားဟာချီးမြှင့်တဲ့အနေနဲ့ပေးခဲ့တာရှင်မကတ္တဗဟာမြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့ဒီအဝတ်ကြီးကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့တတ်တော်120အထိအောင်အသုံးပြုသွားခဲ့တာအလွန်တရာပဲမြင့်မြတ်လာပါပဲလေ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေအလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အခုလိုချိုးချိုးချမ်းချမ်းကျင့်သွားတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကလည်းအလုံးကုန်ယူဝဲကောင်းတယ်ပေါ့လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ရသော်ဘုရားဟာလမ်းညွှန်မှုကိုပြုတာနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရသော်ဘုရားဟာမျောလင်းချက်ဒီရည်မှန်းချက်နှစ်ခုရှိတယ်တရားဓမ္မတွေကရှောက်လာတယ် ရသော်ဘုရားလည်းပန္နကုသင်္ကန်းပဲဝတ်နေတယ်။တန်ဃာတွေလည်းပန္နကုသင်္ကန်းပဲဝတ်နေတယ်။ပန္နကုသင်္ကန်းဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သင်္ကန်းတစ်စုံဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတုတ်တန်နဲ့သွားကောက်ရနိုင်သလောက်ရတယ်မိုက်ပုံနဲ့သွားရှာရနိုင်သလောက်ရတန်ခါဥယျာဉ်များလာတဲ့အခါကျတော့လုံလုံလောက်လောက်ရဖို့ဆိုတာလေခက်ခဲတော့ရှိလာ အဲ့ဒီမှာဒကာဒကမတွေကဂါပတိစီဝရလို့ဆိုတဲ့သင်္ကန်းကိုလှူပြရစေလို့ဆရာစီဝကကြီးကစတင်ပြီးတော့လျှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးနှမျိုးကို မျှော်ကိုးပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တာယဟန်တန်ဃာတွေလည်းပန္နကုသင်္ကန်းလိုက်ရှာရတဲ့ဒုက္ခလျော့နေသွားပါစေတခါတကမတွေလည်းသင်္ကန်းလူရသဖြင့်ကုသိုလ်ရပါစေဒီရွယ်ချက်နှစ်ခုနဲ့ ရွယ်ချက်နှမျိုးနဲ့ထားအရင်တုန်းကဘာဖြစ်လို့ခွင့်မပြုတော့ဆိုဘသူမှဝန်တော့မှုမတက်စေချင်အခုချိန်ဘာလို့ခွင့်ပြုတော့ဆိုရင်လူချင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတောင်းဆိုလာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ထို့တူပဲဆွမ်းခံစားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတရားဓမ္မတွေလူတွေဆွမ်းနေအလှခံမှုရှောက်ထားလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအေးလူမဲ့လူရှိလို့ရှင်လဲ အတိတွေကလာဘဆွမ်းခံလို့ရတဲ့ဆွမ်းတဲ့ပိုးလာတဲ့လလဘတရားသဖြင့်ရတာဆိုဘုံမေသုံးဆောင်ပြီးတရားအထုတ်နိုင်တယ်လူတဲ့လူတွေလည်းကုသိုလ်ရတယ်ရဟန်းတန်ဃာတွေလည်းချမ်းသာပါတယ်ဆိုဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွင့်ပြုတာသဖြင့်ယင်းဒီဟူသောကြောင့်နေထိုင်ဖို့ညွှန်ကြားထားပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးမှာကြောင်းဆောင်လူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပထမဆုံးကတော့ ဘာစကြိုတထေးကကြောင်းဆောင်လူကျင်တယ်လို့ဆောက်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလူတဲ့လူတွေလည်းကုသိုလ်ရပါစေတန်ဃာတွေလည်းပဲအစာအုပ်နဲ့နေတဲ့အခါပို့ပြီးတော့တစ်ပင်အောင်နေရတာနဲ့စားလို့ရှင်မိုးလေဝသဒဏ်တို့ယာတိဥတုဒဏ်တွေတို့ပို့ပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုနှစ်ဦးနှစ်ဘက်ကိုချိန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်တွေပေးထားတာပေါ့ဒီလိုသဘောပေါက်တာ နော်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟာနှစ်ဦးလောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ခွင့်ပြုတာသို့တော်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားလောဘဆုံးမထွက်စေဖို့အတွက်ထိမ့်သိမ့်မှုလေးတွေပေးထားသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှက်လုံဖို့ဝတ်ထားအပူကာဝယ်ဖို့ဝတ်ထားအေးကာဝယ်ဖို့ဝတ်ထားထိတယ်မပူစေရဘူး ဆွမ်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခန္ဓာကိုယ်တည်ထက်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်သုံးနိုင်မှုဝဋ္ဌာကျင့်ကျင့်သုံးနိုင်မှုဖုံးပေးရတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ထက်ပြီးတော့ပင်မနှွမ်းနေမှုမရှိပဲအလုံးလုံးနိုင်အောင်သုံးဆောင်ရသုံးဆောင်ခြင်းကြောင့်ယောဂဝိရဏတည်တည်မဖြစ်စေရဘူးယောဂဝိရဏဟောင်းနေလေပျောက်မယ်အသက်လဲရှည်ပြီးအလုံးလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဓိတဲ့မပူစေရဘူးပျော်ဖို့ပါဖို့ ဝါဖြိုးဖို့ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မစားရဘူးလို့ကျောင်းပေါ်မှာနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပူရန်အေးရန်ကာဝယ်ဖို့နဲ့ဥဒုဘေးရန်တွေကာဝယ်ဖို့အတွက်သာကျောင်းကိုအသုံးပြုရမယ်ဒီတဲ့မပိုစေရဘူးလို့အခုလို့ရဟန္တာငါတွေတစ်ဖက်ကလည်းကုသိုလ်ရရဟန္တာငါတွေလည်းချမ်းချမ်းသာသာနေရဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လောဘတွေဆိုတာတွေကိုလည်း ကျွတ်တင်ဟန်တာပြီးသားဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပစ္စည်းလေးပါးကို ခွင့်ပြုခဲ့တာဒါလည်းလောကသားတွေအတွက်ခွင့်ပြုချက်ပဲလို့ဒီလိုခွင့်ပြုသည့်အတွက်ကြောင့်ကျောင်းဆောင်လူပဲရကြတယ်ဆွမ်းကပ်ခွင့်ရကြတယ်သင်္ကန်းလူခွင့်ရကြတယ်ဆေးလူခွင့်ရကြတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟာရှန္ဒနာမထေရမြတ်အတွက်ခွင့်ပေးခြင်း တဲ့တော့55နှစ်အရွယ်မှာတန်ခါပရိသတ်မှာမိတ်ကြည့်မိတ်ကြတယ်ငါအသက်ကြီးပြီငါကိုအမြဲတမ်းအနိကလှုပ်ကြွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်ခါတွေထဲမှာရှားကြလို့ဆိုတာရှင်အန္တန္တာအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့မိတ်ချတဲ့စကားပဲနောက်ဆုံးရှင်အန္တန္တာကမြတ်စွာဘုရားထံသူတောင်းဆိုချက်တွေကိုတောင်းဆိုပြီးတာဝန်ယူလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ အဲ့ဒီကစပြီးသူပါရမီဖြည့်လိုက်ခဲ့တဲ့ဆုဟာပြည့်သွားပြီလို့ခလူပြော25နှစ်ကာလပတ်လုံးရှင်နန္ဒမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်မှာအရိပ်ပမာဘယ်တော့မှမခွဲမခွာပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုပြီးရင်ပြီးပြုစုလုပ်ချွေခဲ့တယ်အင်တမကြီးမားလာတဲ့မေတ္တာတရားတွေမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာထား အာနန္ဒာဟာဗုဒ္ဓနဲ့ဖွားဝဲတော်လို့ဆိုလေအတွက်ကြောင့်စဉ်းစားကြည့်လေအပြုစုခံရတဲ့ဗုဒ္ဓကလည်းတက်တော်55နှစ်ရှင်အာနန္ဒာကလည်းတက်တော်55နှစ်တက်တူရွယ်တူပြုစုပြီးတော့နေတာအဲ့လိုပြုစုပြီးတော့နေတာဟာဟိုမလုံနိုင်မကင်နိုင်မကြမ်းမာလို့ဒီလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးကုညီဆောင်းရှောက်မှုပေးတဲ့သဘောပဲ အဲ့လိုပြည့်စုံလို့ကြွေးပြီးတော့ရှင်နန္ဒာကိုယ်တိုင်ပဲမြတ်စွာဘုရားပုံမှာအလွန်ဝီရိယချီးမားစွာဘုရားနောက်ကအရိပ်ပမာလိုက်ပြီးတော့25နှစ်တဲ့ဘုရားကတတော်55နှစ်ကနေပြီးရှင်နန္ဒာပြုစုတဲ့နောက်ထပ်25နှစ်ထည့်လိုက်တော့တတော်80ဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့25နှစ်တိတိ ရှင်အာနန္ဒဟာမြတ်စွာဘုရားနောက်ကနေပြီးအရေးပမာလိုက်ပြီးပြုစုတယ်ဝတ်ကျိုးဝတ်ကျေဝုကုံဝုဟိုတရားကြေယုံလောက်ထာမျိုးမဟုတ်ခဲနဲ့တကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားမေတ္တာတရားတွေအလွန်ကြီးမားစွာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်ဘယ်ချိန်ခေါ်ခေါ်အစင်းင်းဖြစ်နေအောင်ခန္ဓာကိုယ်တိုက်ကိုညမှာ မအိပ်မနေအပြင်ဘက်ကနေလှည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခေါ်မဲ့အပန်းကိုနားထောင်နေတယ်။တညကို၉ချိန်လက်ပတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်။ကိုးကထ။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ဂရုစိုက်တာ။ရှင်နန္ဒာရဲ့ဘဝကိုကြည့်မယ်ဆို။အဲ့တော့ရှင်နန္ဒာယာဓုရသွားတယ်။ဥပဋ္ဌာကယာဓုရသွားတယ်။ဖျားပြုစုတဲ့အလုပ်ကလေးတွေသူလှုပ်တာလားလို့ဆို။ တစ်ဖက်ကသူလုပ်တဲ့အလုပ်အလွန်ကြီးမားပြီးတော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေအတွက်ဒီခြေဆုဆက်လို့မကုံနိုင်လောက်အောင်ခြေဆုပြုသွားတဲ့အလုပ်ကြီးရှိတယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားတွေကိုမှတ်သားနာယူပြီးနှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်အနန္ဒာလောက်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မှမြတ်စွာဘုရားစီကတရားတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့ဒီ memorize လုပ်တာပေါ့လေမှတ်သားပြီးတော့နှုတ်တဲ့ရအောင်ဆောင်ထားတဲ့ပုံကိုမရှိဘူးခောပကမောဂလနာပုံနာကြီးကရှန္ဒနာနဲ့တွေ့တော့မေးကြည့်တယ်အရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတွေနှုတ်တဲ့ဆောင်ထားတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်းတရားပိုက်ပေါင်း14400ရှိတယ်တဲ့အဲဒီ14400မှာဓမ္မခန္ဓာဆိုတဲ့တရားအစု ပြောမယ်ဆိုရင် collection ပေါ့ဓမ္မ speech of collection မြတ်စွာဘုရားစကားတော်ကိုစုထားတာပုတ်ပေါင်း8400ရှိတယ်အဲ့ဒီ8400မှာ12000သောဓမ္မခန္ဓာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားစီကနာယူပြီးတော့သူသင်ထားတာကျန်တဲ့2000ကိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစာရဲ့ယဟန္တာတွေစီကသင်ယူထားတာလို့ ဒီလိုဂောဘကမောဂလနာပုံနာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်။ဒွာတိတိဗုဒ္ဓတော်ကနေတွေတဟတာနိဖိက္ခုတော်72000ကိုဘုရားစီကတင်တယ်2000ကိုတော့ယဟန္တာတွေစီကတင်တယ်စတုရာတိတိတဟတာနိယေမေဓမ္မပောတိနောသူဟာဒီတရားတွေကိုနှုတ်တဲ့ရစ်ဆိုနိုင်တယ် အချိန်မရွေးရွတ်ပြနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုနှုတ်တဲ့ဆောင်ရတာအဲ့ဒီယေရှုတရားဟာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ပြောအောင်ရှင်အနန္ဒာရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဟာမြတ်စွာတက်တော်55နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကစမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုဆောင်းလျှောက်ခြင်းလှုပ်ကြွေးခြင်းမြတ်စွာဘုရားဟောသမျှဓမ္မခန္ဓာတွေကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့ မပြောက်မပြက်အောင်နေ့စဉ်နဲ့ရွတ်ဖတ်တရေစေထားခြင်းအခုခေတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုခေတ်ကတော့စာအုပ်ထဲမှာရေးမှတ်ထားတာဆိုချိန်မီ၍ပြန်ကြည့်လို့ရမေ့ရှန္ဒနာရုခေတ်ကနားနဲ့နားထောင်ပြီးတော့မပြတ်နှုတ်နဲ့တရေစေရတယ်သူတို့မှာမှတ်ညံအလွန်ကောင်းလို့တိမ်ရင်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့တိမ်ရင်မှုမရှိအောင် အမြဲတမ်းနှုတ်တဲ့ဆောင်တယ်တတိလည်းကောင်းတယ်ဝီရိယလည်းကောင်းတယ်လွန်ကြိုးစားလားမလွန်ကြိုးစားလားအဲ့လိုကြိုးစားလို့တရားဓမ္မတွေဟာတခုမှမပြောင်းမပြတ်ပဲနဲ့ကုန်လုံးမှတ်မိတာဒါရှင်အနန္ဒာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကရဟန္တာငါတွေရဲ့ခုံကျေးဇူးဂုံတုဝိသေသတွေထုတ်ဖော်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာ အာနန္ဒဟာဖရာတရားတော်တွေအများဆုံးနာယူမှတ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့သူဟာအထူးချွန်ဆုံးပဲလို့ဘောဟောတုတ္တဧတရက်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဧတရက်ကိုလည်းဧတရက်ဆိုတာသူအပါဆုံးသူအတော်ဆုံးခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင် top 1ပေါ့နော်။သူအတော်ဆုံးပဲလို့ပြောလို့။နောက်တစ်ခါတတိမန္တဒီစာတွေမပြောက်အောင် စွဲမြဲတဲ့တတိရှိတာလည်းပဲသူအတော်ဆုံးပဲဒီတိမန္တာဒီစာတွေမပြောက်အောင်ရွတ်ဖတ်30ဆယ်လုံးလဝိရိယထုတ်တဲ့နေရာမှာလဲအလွန်ကြီးမားတဲ့ဝိရိယရှိလို့သူအတော်ဆုံးပဲဂတိမန္တပညာရေးစွမ်းပကားလဲအလွန်ထက်မြက်တယ်လွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်မှန်ကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပညာလည်းပဲထက်ထက်လက်မြက်မြက်ရှိတယ် နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုတဲ့ယဟန်တော်တွေထဲမှာဥပဋ္ဌာကလို့ခေါ်တယ်ဘုရားကိုပြုစုလို့ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်းသူဟာအထက်မြတ်ဆုံးပဲလို့ဒါကြောင့်မို့ရှင်အနန္ဒာကိုဣထရက်ငါးဌာန်ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာငါးဌာနမှာသူက top 1ဖြစ်သွားဒီလိုဆိုလိုတာနော်ထူးချွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူအဲ့တော့သူဟာမြတ်စွာဘုရား နဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တယ်တောတရဏမင်းကြီးရဲ့ညီတော်တဦးဖြစ်တယ်အမိတော်ဒနာသူတို့ညီကိုတွေကအလုံးဩဒနာသမင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေးထားတာအလုံးတုတ်တော်ဒနာဆိုတာတန်ရှင်းစင်ကြယ်သောသမင်းရှိသူဒေါတော်ဒနာဆိုတာဆေးကြောအပ်ပြီးသောသမင်းရှိသူတက်ကောဒနာဆိုတာ စွာရင်တတ္တိရှိတဲ့ထမင်းရှိသူတုတ်ကောဓနဖြူစင်သောထမင်းရှိသူအမိတောဓနအတိုင်းတာကင်းမဲ့တဲ့ထမင်းရှိသူဆိုတဲ့နာမည်တွေဩဓနဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့ပေးထားတယ်ညီကို9ယောက်အဲ့ဒီညီကို9ယောက်တည်းမယ်ရှင်အနန္ဒမထေရကအမိတောဓနအမိတဩဓနအမိတောဓနဆိုတဲ့တာကဝိမင်းရဲ့သားပဲသူကထွန်းကားလာတယ်သူမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာ သူတို့ဆွေတွေမျိုးတွေမိဘမိဖဘက်ကရောအမိဘက်ကရောဆွေတွေမျိုးတွေအားလုံးဟာရှန္ဒနာအလောင်းလေးမွေးလာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝမ်းသာလိုက်ကြတာပျော်လိုက်ကြတာဒီကလေးတူစမွေးလာတော့ပျော်ကြသူတို့သုတ္တရဏမင်းကြီးကတိဋ္ဌထမင်းသားလေးဖွားမြင်လိုက်တဲ့အခါသုတ္တရဏမင်းကြီးအိမ်မှာမေရောမာယာသိသားတော်လေးဖွားမြင်တဲ့အခါမှာ ဝမ်းမြောက်ကြသလိုပဲအမိဒေါဒနာအိမ်မှာလည်းပဲအနန္တာဆိုတာကလေးမွေးဖွားတော့အလွန်ဝမ်းသာကြလို့ဝမ်းသာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနန္တလို့နာမည်ပေးတယ်ဒီနာမည်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမှတ်နေချာနာမည်ကြီးပဲဒီကနေ့အိန္ဒိယရောက်ဖို့ပြီးတော့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုတဲ့လူတွေအများကြီးသိလိမ့်မယ်ပေါ့သူတို့စီမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကိုအာနန်အာနန်နဲ့ခေါ်တဲ့နာမည်တွေအခုအများကြီးပဲနော်အိန္ဒိယသားတွေကိုဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်အာနန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါပါပြောတော့အာနန္ဒပဲသူတို့ကဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ဓာဆိုတဲ့စကလုံးသုံးသက်ထီအောင်အတမထွက်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေအာနန္ဒကိုအာနန်လို့ပဲခေါ်တယ်ရာဇကုမာရဆိုရာဇကုမာဒီလိုခေါ်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံ မကထဆိုလဲမကတ်အဲ့ဒီကလာတာနာထနတ်ဆိုတာဗမာပြည်ကနတ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီနာထလာစကားနောက်တန်တစ်ခုဖြုတ်ထားအဲ့တော့အာနန်ဆိုတဲ့အိန္ဒိယသားတွေအများကြီးရှိတယ်အာနန်နေရှိတယ်လို့ပဲဂေါရမဆိုတဲ့ဒီလူမျိုးတွေလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိတယ်ဗမာပြည်မှာတော့ဂေါရမဆိုရင် ဖះဆိုတော့အလွန်လေးစားလို့ဒီနာမည်မှဲ့ရတဲ့လူရှိမယ်မထင်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ဂေါရမတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ခေါ်အတန်ကြတော့ဂေါရမကိုခေါက်တန်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကခေါက်တန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်တာအဲ့ဒါဂေါရမခေါက်တန် restaurant တောင်ရှိသေးဂေါရမထမင်းဆိုင်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမှဲ့နေချာနာမည်အလွန်မိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လို့အာနန္ဒာဆိုတဲ့အမည်နာမမဲ့ထားအလွန်လိမ္မာရေးချရှိတဲ့ရသော်ဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်သွားပြီးတော့6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာကျင့်9နှစ်မြောက်တဲ့အခါမှာကပိလဝုကိုပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါမှာသုတ္တရဏမင်းကြီးကဆွေတော်မျိုးတော်တွေကြားမှာပြောတယ်ငါသားတော်ဟာ လူဘဝမှာနေရင်စัจ jamin ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိအဲ့ဒီစัจ jamin ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့အာသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရံဖျားဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာလဲတို့ဆွေတွေမျိုးတွေဝန်းရံကြမယ်လူဘဝမှာနေရင်လည်းဆွေတွေမျိုးတွေကဝန်းရံကြမယ်အခုဖျားဖြစ်သွားတော့လေတို့ဆွေတွေမျိုးတွေဝန်းရံကြရမယ်ဆိုတဲ့ဂတိစကားရှိဂတိစကားရှိလို့ တအိမ်တယောက်ဆိုတာလို့သင်္ကန်းမဝတ်မနေရမြတ်စွာဘုရားကိုဝန်းရံဖို့ဆိုပြီးတော့ဝတ်ကြတယ်အဲ့ဒီဝတ်တဲ့တည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးကပိလဝတ်ပြေကြွသွားတယ်နော်ကပိလဝတ်ပြေကြွသွားတဲ့ဟာခုနှစ်နှစ်မြောက်နေပြည်တော်ကခွာလာပြီးခုနှစ်နှစ်မြောက်မှာကပိလဝတ်ပြေအဲ့ဒီကအပြန်မှာဒီရှင်အာနန္ဒာတို့ဆိုတာမင်းသားဘဝနဲ့လိုက်ပါပြီးသွားကြတာဖះက အနုပိယလို့ခေါ်တယ်အာလမင်းသားတွေရဲ့တရဥယျင်ဘက်ကိုကြွသွားအဲ့ဒီတော့ကတိုင်းပြည်တောင်ဝန်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အာဂွေမင်းတွေကဗတ္တိယဗတ္တိယရဲ့အနုရုဒ္ဓရဲ့ကိမိလာရဲ့ပကုရဲ့အာနန္ဒာရဲ့ထေဝဒတ္တာတိုင်းပြည်မင်းသား6ယောက်မြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်သွားတယ်သူတို့သူတို့ကြမ်းလေလို့သူတို့လိုက်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ကြတယ် ဘုရားနောက်လိုက်ပြီးတော့ဝန်ရရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိုင်လိုက်ပြီးတော့သူတို့သင်္ကန်းဝတ်ကြတာအဲ့ဒီသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ထဲမှာသူတို့နဲ့တွဲဖက်ပါလာတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်ဒေဝဒတ္တဆိုတာပါလာတယ်ပေါ့ပတ္တိယဆိုတာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အနုရုဒ္ဓကပထမဝါမှာဒေဝစကုတမထချက်စဉ်တစ်ခုအောင်မြင်ပေါက်ရောက်လို့ဒေဝစကုပင်ញင်ရတယ် ပကုတို့ကိမိလတို့ကလည်းယန္တာဖြစ်သွားကြတယ်အာနန္ဒာကသောတပန်ဘဝနဲ့ဒီလိုနေတယ်နောက်တစ်ခါဒေဝထတကြတော့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့သူကတပထချင်းစဉ်တစ်ခုပေါင်းရောက်ပြီးတော့သံပင်ညနေရတယ်တကောအိရိပတ်တင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်သူလည်းအမြဲတမ်းဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိတွေရှိတယ်ပေါ့တာကဝေမင်းသား6ယောက် သူတို့နဲ့အတူလိုက်ပါသွားတာသူတို့ရဲ့ဆံမုတ်စိတ်ကိုပြုပြင်ပေးတဲ့ဥပါလိဆိုတာပါသွားတယ်အဲ့ဒီဥပါလိကလည်းတိုင်ဝင်မင်းသားတွေကသူတို့ဝတ်စားထားတဲ့အဝတ်တန်းစာတွေကိုအထုတ်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်တာပြန်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမပြန်ဘူးသူပြောတဲ့စကားအရသူများထွေးတဲ့တွေငါဘာလို့မျိုးရမှာလဲ သူတို့တောင်မလူကျင်လို့ပြစ်ထားတာငါဘာလို့ယူရမှာလဲဆိုပြီးအဲ့ဒီအထုပ်ကြီးကိုတစ်ပင်ကိုချိတ်ဆွဲပစ်ပြီးတော့တာဝန်မင်းသားတွေနောက်လိုက်သွားတာသူလည်းသင်္ကန်းဝတ်တယ်သူတို့ဆုံးလွတ်ကြပေါ့နော်အေးနောက်ဆုံးမှသူကအမျိုးဆက်နေနဲ့သတ္တတိဘဝကဖြစ်ပြီမဲ့လို့ဝိနည်းကျမ်းကမှာသူကထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျဟုတ်ပြီရှင်အနန္ဒာတို့ဟာဘဝကိုအဲ့ဒါလိုစတင်လာပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဖြစ်ရုံကမကမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာဒီမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာရှာနန္ဒာမေတ္တာမှာထင်ရှားတယ်ပေါ့ယမယံခါမြတ်စွာဘုရားကို ပြုစုတယ်အလုတ်ကျွေးပြုတယ်သို့တော်လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုအလုတ်ကျွေးပြုတဲ့အခါမှာယာဓုဌာနအနေနဲ့အလုတ်ကျွေးပြုတာမဟုတ်ဘူးတက်တော်55နှစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှသူပါရမီပြည့်လာလို့အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားက ဥပဋ္ဌာကဆိုတဲ့တာဝန်တစ်ခုတည်တံ့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်မြတ်စွာဘုရားနောက်ကအရေးပပါလိုက်ပြီးတော့အရေးပမာလိုက်ပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာဟာပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တာအင်တမထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာအလုပ်ငန်းတွေစွန်းစွန်းတမန်သူဆောင်ရွက်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ရှင်အာနန္ဒာစွန်းစွန်းတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစီတစောင်း အကဲခတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေတွေ့နိုင်လုံးလို့ဆိုအမျိုးသမီးတွေဘိက္ခုနီသာသနာဝင်ရောက်ခွင့်မျိုးသမီးတွေသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးဘိက္ခုနီဝိုးခွင့်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကလုံးဝညင်းပယ်ခဲ့တယ်။ဘယ်ချိန်တုန်းဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးတော့၅နှစ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာ ခမည်းတော်ကြီးကတက်တော်အလွန်ကြီးသွားပြီနန်းတော်မှာမကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကြွကြွပြီးတရားဟောတော့ခမည်းတော်ကြီးကနန်းတော်မှာပဲရဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နန်းတော်မှာပဲပြိဋိဘဆံသွားတယ်လူရောနဲ့ပဲပြိဋိဘဆံအဲ့ဒါလို့ပြိဋိဘဆံသွားတဲ့အချိန်မှာမိရေတော်ခေါ်မိစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လေနန်းတော်မှာတုတ်တော်ရဏမင်းကြီးလည်းမရှိတော့ဘူး သားတော်ဖြစ်တဲ့နန္ဒမင်းသားလည်းမရှိတော့သင်္ကန်းဝတ်သွားမြေတော်ရာဟုလာလေးလည်းမရှိသားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းတောထွက်ပြီးရဘုရားဖြစ်သွားမိရွေးတော်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်နန်းတော်မှာဒေါတရဏမင်းကြီးမရှိတော့သူကိုထီးထီးနေရထိုင်ရပဲပြောတော့မဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်ပြီးဘေကုဏီဝုခွင်တောင်းတာဘုရားက လုံးဝခွင့်မပြုဘူးခွင့်မပြုပြင်းနဲ့ဝေသာလီပြည်ဘက်ကိုခရီးထွက်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာမိတွေတော်ကြီးကတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆန်းရိပ်ပယ်ပြီးဖျားနောက်လိုက်ကြတာဝေသာလီပြည်ရောက်သွားတယ်ဖျားခွင့်မပြုပေမဲ့လို့စွတ်ဒီသူတော်စင်ဘဝပြောင်းလဲပြီးတော့သူနဲ့အတူတကွစိတ်တူတဲ့ တာကဝေမင်းသားမင်းသမီး900ပါမြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားခွင့်မပြုဘူးရှင်အနန္ဒာသွားလျှောက်တယ်ဘုရားကိုသုံးချိန်တိုင်တိုင်ဘုရားကညင်းတယ်ညင်းတဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒာကနီးပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုနီးပြောင်းလို့ဆိုရှင်ဘုရားတဲ့အမျိုးသမီးတွေသာသနာပေါင်းဝင်ခွင့်ပြုလိုက်လို့သာသနာပေါင်းဝတ်လာပြီဆိုရင် သောတပန်တဂရကအနာကံရန်တာလို့တရားသူတရားမြတ်တွေရနိုင်ပါသလားဆိုရနိုင်ရနိုင်ရင်ဗျာအခွင့်ပြုလိုက်ပါလို့လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားညင်းလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘိက္ခုနီသာသနာမရရအောင်လျှောက်ပေးတာရှင်အာနန္ဒာပဲဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ခေတ်မှာဘိက္ခုနီတွေက ရှင်အာနန္ဒာယုတ်တုကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အစဉ်လာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ရှင်အာနန္ဒာယုတ်တုကိုကိုးကွယ်သူတို့ရဲ့ခြေဆုရှင်အနေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကရှန္ဒနာကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ဘေကုဏီဝုခွင့်ရသွားတယ်ရှန္ဒနာရဲ့ကြိုးစားအထုံးမှုကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့ပရိသတ်ဆိုတာလဲဘေကုပရိသတ်ဘေကုဏီပရိသတ်ဥပဒကပရိသတ်ဥပဒိကမှာပရိသတ်လို့ပရိသတ်၄မျိုးရှိရဘယ်ဘုရားဖြစ်ဖြစ်၄မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်နနာလျှောက်ကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဟာသာသနာ့ဘောင်ဝင်ခွင့်ရသွားတယ် ဒါရှန္နနာရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုပဲပေါ့နောက်တစ်ခါကောသမိအရေးခင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလေဘာမဟုတ်တဲ့ပြမှုလေးတစ်ခုနဲ့ယဟန်တပါရှင်းများရတာနေပြီးတော့စကားများရတာနေပြီးတော့တန်ခါအတွင်းမှာကွဲပြားတဲ့အရေးခင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီအရေးခင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်း ရှင်အနန္ဒာတို့ရှင်နုရုဒ္ဓာတို့ဆိုတာတွေရှိနေကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမပြောလို့မရဘူးခေါင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားမထောင်ကြဘူးနောက်ဆုံးမှာရှင်နုရုဒ္ဓာရဲ့တပည့်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဘာဟိယဆိုတဲ့ကိုတော်ကသံဃာတွေကွဲအောင်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ သုတ်တန်တစ်ခုမှတ်တမ်းထဲမှာရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဟိုမြတ်စွာဘုရားကပထမမေးတယ်ပေါ့အနန္ဒာတန်ဃာတွေကြားမှာစကားဒီအငင်းပွားမှုတွေပြီးသွားပလားလို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်ပြီးမလို့နဲ့အနုရုဒ်ရှင်အနုရုဒ္ဓရဲ့တပည့်ဘာဟိယဆိုတဲ့ကိုတော်ကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆော်နေတာတဲ့ အဲ့ဒါကိုရှင်အနုရုဒ္ဓကတခွန်းတလီမှဝင်ပြောဖို့မရဘူးလို့အာမိတ်လို့အာမရဘုရားကိုလျှောက်တယ်အဲ့ဒါလို့လျှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကပြောတော့အာနန္ဒာအနုရုဒ္ဓဘယ်တော့ကများအများကိစ္စဝင်လောက်တာရှိလို့လေအဲ့တော့ပါရိဗုဒ္ဓတို့မောဂလန်တို့အာနန္ဒာတို့ပဲလောက်ကြတာမှမဟုတ်လားနဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာတို့ကိုပဲလောက်ခိုင်းမြတ်စွာဘုရားဒီလိုကိစ္စတွေမှာလည်းအကြောင်းကြမဲ့မနေဘူး ရှင်နုရုဒ္ဓကတော့ဒီကိစ္စမှာတခွန်းမှဝင်မပြောလို့သူ့သာသနာရေးကိစ္စမှာကြောင်းကြမဲ့နေတယ်လို့ပြောခံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကောသမိပြည်ကြွတဲ့အခါမှာကောသမိပြည်မှာမာဂန္ဒီမိဖုရားရဲ့ဖုရားပေါ်မှာအတေးအမတ်အတေးရံညှိုးတွေချောင်းကောသမိပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေမြောက်ပေးပြီးတော့ ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေမြို့ထဲဆွမ်းခံရတဲ့အခါမှာဆဲကြပြောင်ကြနောက်ကြဟုတ်လားခဲနဲ့လှမ်းပေါက်ကြလို့ဒီလိုခံရတယ်အဲ့ဒါလို့ခံတဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒာကဖျားတော်လျှောက်တယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ဆွမ်းခံသွားတဲ့အခါမှာလူတွေကဆဲတယ်ဗျာလူအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတပည့်တော်တို့လိုက်ဆဲအဲ့တော့တခြားနေရာပြောင်းရင်မကောင်းဘူးလားမြတ်စွာဘုရားဗာမေးရှိတော့ အာနန္ဒာတဲ့ဟုတ်ပါပြီတဲ့ဒီနေရာကဆဲလို့နောက်တနေရာပြောင်းအဲ့ဒီနေရာဆဲရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အဲ့ဒီနေရာကဆဲရင်လည်းနောက်တနေရာပြောင်းတာပေါ့ဗျာတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့မလုပ်ရဘူးတဲ့ပြဿနာဆိုတာဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာငြိမ့်အောင်လုပ်တဲ့နေအနုဆိုပြဿနာကျဲသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြဿနာငြိမ့်သည့်ထိအောင်ကြိုးစားရမယ်ငါဟာစစ်ပွဲမှာ တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဆင်ကြီးလိုပဲဆင်မြောင်ကြီးကဘယ်ဘက်ကပြစ်တဲ့မြားပဲဖြစ်ဖြစ်လှန်တဲ့ပြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတီးခံပြီးတော့နာကျင်မှုတွေအောင်ဣပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ငတ်တောင်းဝန်ပဲလောကမှာကိုကျင်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများကြီးပဲဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဘွေယူနေလို့တို့အလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ဟောရသော်ဘုရားဆုံးမတာဒီလိုအဲ့တော့လဲရှင်အနန္ဒာစိတ်ဓာတ် မြတ်စွာဘုရားခိုင်မာစေတယ်ပေါ့ဒီလိုဆရာအနန္ဒာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ကလေးတွေဟာမတမ်းမများတယ်ပေါ့တခါနောက်ပိုင်းမှာဒေဝရရဲ့အမှုအရေးအခင်းကြီးပေါ်လာတဲ့အခါဒေဝရကအစာတသက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုတေချောင်းချံလောက်ချံတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါနာလာဂိရိဆိုတဲ့ဆင်ကြီးကို အရက်တွေတိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေဆုံးရလာတဲ့လမ်းကိုလွတ်ထားတော့ဆိုတာအလုံးအောင်ချင်းရှိပါတယ်မှာတွေ့တာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်ရှင်အနန္ဒာကအလွန်စိုးရိမ်ရှင်အနန္ဒာနောက်ကပါလာဘုရားကိုအလုတ်ကျွေးပြုစုနေတဲ့အချိန်ပဲအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာသူကသောတာပန်ဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေကမကင်းသေးဘူးမကင်းသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်ကြီးကတကယ်ထိုးတော့မယ်ဆိုတဲ့နိကလာတဲ့အချိန်မှာ မြတ်စွာဘုရားရှေ့ကနေသူတက်ရတယ်သူ့ပဲထိုးတတ်ပါစေဘုရားကိုမထိုးတတ်ပါစေနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့သက်ဆောင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာငါအတွက်သက်ဆောင်တာခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့950ဇာတိတွေမှာဟောတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလောက်ရှင်အာနန္ဒာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအလုတ်ကျွေးပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအသက်ကိုတောင်စွန့်ပြီးတော့အလုတ်ကျွေးပြုတယ်လို့ ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲတော့ဝိจิตတန်းကြီးလှုပ်တဲ့အလုတ်ကျွေးမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဘယ်နေရာသွားသွားရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကပြုစုဆောင်ရှောက်ဆန္ဒဝါမြောက်အချိန်ကာလတုန်းကအလုတ်ကျွေးရာထုမရခင်ပဲကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့အတိတ်ဘဝကအကုသိုလ်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ဝေရင်စာမျိုးမှာဆွမ်းခံတဲ့အခါဝေရင်စာမျိုးကြီးစာရည်စာရှားပါးနေတာကြောင့်ဆွမ်းလောင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိကြဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဝေရင်စာမျိုးပြင်မှာဒီဟိုးဝေးလံတဲ့ဥတ္တရပဋ္ဌဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့မြင်း900ကုန်းတွေတွေဟာမြင်းတွေလာရောင်းချကြတယ် အဲ့ဒါလိုမြင်းတွေရောင်းချတဲ့နေရာမှာမြင်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့မြင်းတွေကျွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ခြုံတွေကိုပေါင်းပြီးတော့နော်ပြုတ်ပြီးတော့ယူလာတာပိုမထိုးအဲ့ဒီမြင်းစာခြုံပြုတ်တွေကိုဒီရှန္ဒနာတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုစားလို့ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ကြရတယ်အဲ့ဒါလဲတဝါတွင်လုံးမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလို့ကျွေးခဲ့တဲ့နေရာပါ ရှင်အနန္ဒာဟာဆန်းဆန်းတမဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာရှင်အနန္ဒာသောတာပန်ဘဝနဲ့ပဲသူကအလုတ်တွေများနေတာကတကြောင်ဖရာရဲ့အလုတ်တွေဖရာကို ပြုစုရတဲ့အလုတ်ဒီတရားတစ်ပါးတွေကို စုဆောင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရတဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့အလွန်များလို့ သူ့မှာတရားအထုတ်ဖို့အချိန်လဲမရှိတာလဲပါလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်အထက်မဲ့တွေအတွက်ဒီအချိန်မှာသူ့အတွက်ရှင်းချက်မှုမရှိသေးတာလဲပါမယ်ဒါကြောင့်မို့သောတာပန်ဘဝနဲ့ပဲရှင်အနန္ဒနှစ်ပေါင်းများစွာသက်80ထိအောင်သောတာပန်ဘဝပဲဒီတိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူရဲဆိုတော့ तू ဝမ်းနေတယ် ငါလည်းသောတာပန်ရှိသေးတယ်တဲ့ရှေ့သကရာကန္တာကယန္တာဖြစ်ဖို့ငါဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပြိဋိဘံဆန်တော့မယ်ဆိုရင် तू ဝမ်းနေသွားတယ်ဝမ်းနေသွားပြီးတော့ဘုရားပြိဋိဘံဆန်ကနိဗ္ဗာန်ငိုးနေတာနော်ရှင်နနာကတော့ဒီစိတ်နှလုံးနူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရည်ရည်ကြတာတော့ခဏခဏပဲ အဲ့တော့ပြောကြလိုက်ပဲတကယ်ယဟန်ဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ဘာလို့မျက်ရည်ကျရအောင်ပြစ်တင်ကောင်းတင်ညာလိုက်သူတော်ကောင်းတွေမျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတာလွမ်းဆွမှုနှမျိုးရှိတယ်လောကလူသားတွေမျက်ရည်ကျတာကိုယ့်အတွက်မျက်ရည်ကျတာသူတော်ကောင်းတွေမျက်ရည်ကျတာကြတော့ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးအများအတွက်မျက်ရည်ကျတာနော်ဒါလို့အများအတွက်မျက်ရည်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးရှုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကသားတွေအတွက်ခက်ရချည်ရဲဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့လွမ်းဆွေးမှုဟာမြတ်စွာဘုရားတူတဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လွမ်းဆွမှုခြင်းကမတူကြဘူးပေါ့မျက်ရည်ကျတာခြင်းမတူကြဘူးတန်ဖိုးထားတာခြင်းမတူကြဘူးမိရိတော်ဂေါရမီကြီးပြိဋိဘံဆန်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရှင်အနန္ဒာကအကွဲနေတဲ့အတန်ကြီးနဲ့တန်ဃာတွေကိုလိုက်ပြီးမိရိတော်ကြီးတော့ပြိဋိဘံဆန်တော့မှာဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရားတို့ကြွားကြကြွားကြ စုယုံကြစည်းဝေးကြပါလို့ဆိုပြီးလိုက်ခေါ်တဲ့နေရာမှာလဲအတန်အကွဲကြီးငိုသံပါကြီးနဲ့လိုက်ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ပြိဋိဘံဆံသွားတော့လေသူဟာတရားတွေကိုရှုမှတ်လို့မရဘူးတဲ့စာရီတောင်ပျောက်ကုန်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကို အလွန်လွမ်းဆွတ်တဲ့သဘောပြအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်အနန္တာတဲ့သာရိပုတ္တရာပြိဋိဘံဆံသွားတော့ မင်းစီကသီလသမာဓိပညာတွေပါသွားလို့ဒီလိုစိတ်မကောင်းတွေအလွန်ဖြစ်နေတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာတန်ဃာတွေပုံမှာ အများသိခရုဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှင်းလင်းတာတွေကိုရှင်းလင်းပေးတယ်မသိသေးတာတွေကိုသိအောင်ပြောပေးတယ်တရားဓမ္မနဲ့ချီးမြှောက်တဲ့နေရာမှာ ရှင်သာရိပုတ္တရာအမြဲတမ်းခြေဆုကြီးမားလာလို့တပည့်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ချီးမြှောက်မှုတွေကို တတိအမှတ်ရပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပါလို့ဒီလိုရှောင်တာနော်ပုဂ္ဂိုလ်လွမ်းဆွတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတံပိုးကိုကြည့်ပြီးတော့လွမ်းဆွတ်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ရှင်နန္ဒာဟာပင်ကိုယ်ကလည်းမေတ္တာတကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေအများကြီးသူလောက်ကံဆောင်ရွက်ခဲ့တာသောတာပန်ဘဝနဲ့ပဲဒီဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားသည့်အထိ မြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုပ်ကျွေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့အခါမှာဆိုလဲရှင်နနာကဘုရားပြိဋိဘံဆံပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဇေရွန်ကျောင်းတို့ဘုရားတရင်သုံးခဲ့တဲ့နေရာတွေတို့အကုန်လိုက်ပြီးတော့ငကူဝကြီးဝငယ်ပြုတဲ့ပုံစံတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြုတယ်သူ့အတိုင်းထားတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့သမိုင်းကြောင်းမပြတ်အောင် တကယ်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေနေသွားတဲ့နေရာတွေကိုခြေရမပြက်လက်ရမပြက်သိမ့်စီခဲ့တာရှင်အနန္ဒပထမဆုံးပဲပေါ့ဒီလိုထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးသွားတဲ့အခါမှာတန်ဃာပေါင်း9သိန်းဒီကုသိဏယုံမှာစုဝေးမိကြတယ်အဲ့ဒါလို့စုဝေးမိတဲ့အချိန် ရှင်မာကတ္တဗကအကြီးဆုံးပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့မရှိတော့နံပါတ်3အနေနဲ့ကရှင်မာကတ္တဗပဲသို့တော့ရှင်မာကတ္တဗကပြိဋိဘံစံတဲ့အချိန်ဘုရားပြိဋိဘံစံပြီး9ရက်လောက်မှရောက်လာတယ်ခီးလွန်နေတယ်ရောက်မလာဘူးအဲ့တော့9ရက်နေ့လောက်မှရောက်လာတဲ့အခါနောက်ဆုံးဘုရားတေဇောထလောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတန်ခါအစီဝေခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးတော့ရှင်မာကတ္တဗက မိတ်တယ်သူလမ်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုသူတပည့်တန်ဃာတွေတဲကနေဖျားပြိဋိဘံစန္ဒာကိုမငိုကြနဲ့တို့အခုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတော့မယ်ယဟန်ကြီးကောရမရှိရင်တို့ချုပ်ချဲတယ်ဟိုဟာမလုပ်ရဘူးဒါမလုပ်ရဘူးနဲ့ပြည့်ညက်ချက်တွေပေးတယ်တို့တော့အခုကြိုက်တယ်လို့လုပ်ရမယ်တို့ကြိုက်တယ်လို့နေရတော့မယ်နဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကိုတန်ခါပိဋကကိုပြောပြပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာတဲ့ဟိုနာတဇာဒီနာတဇာဟောထားတဲ့တရားတွေဟာစမ်းကြဲလှပတဲ့ပန်းပွက်လေးတွေလိုပဲဟိုနာတပုံဒီနာတပုံရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပန်းပွက်လေးတွေကိုကျိုးနဲ့တီကုန်းပြီးတော့မထားဘူးဆိုရင်လေတိုက်တာနဲ့အကုန်လွင့်ကုန်ပြီးဟိုတစားဒီတစားရောက်ပြီးတော့ပျက်စီးလွင့်ပျောက်ကုန်တယ်လို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ရသော်ဗျာတရားတော်တွေကိုကျိုးနဲ့တီးတယ်လို့စုစုစီစီတို့လောက်ကြမှဖြစ်မယ်လို့ ဒီလိုလုံးမှဖရာရဲ့အဆုံးမတရားတွေဓမ္မဝိနည်းတွေဟာကြာရှည်တည်လိုက်မယ်လို့ရှင်မာကတ္တဗကစတင်ပြီးတော့လှုံ့ဆော်အလုံးကသဘောတူကြတယ်အဲ့ဒီလိုသဘောတူတဲ့အခါရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားစိတ်ကြိုက်အဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုစုစည်းဖို့အစီအစဉ်လုပ်ဖို့ခေါင်းဆောင်ဖို့ပုံကိုယ်တွေကိုရွေးပါလို့ဆိုရှင်မာကတ္တဗကတကယ်ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြီးရွေးလိုက်တယ် ထေရလို့ခေါ်တယ်လူကြီးတွေကြီးပဲဂုံရွေးတာအဲ့ဒီပိဋကသုံးပုံဆောင်ယဟန္တာကြီးတွေကြီးပဲဘလောက်ရွေးတုံးဆို900မှာတပါးလျှော့ထားတယ်499ပါရွေးလိုက်တယ်သူ499ပါရွေးထားတယ်အဲ့ဒါလို့ရွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာရှန္ဒနာမပါဘူးဘာလို့မပါတော့ဆိုရှန္ဒနာသောတပန်ပဲဖြစ်သေးတာရှန္ဒနာအတွက်ခြံထားလိုက်တယ်ရွေးမရွေးဘူး အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ဃာတွေကနေတောင်းဆိုကြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်အနန္ဒာမပါလို့တော့မဖြစ်ဘူးသူဟာသောတပန်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အဂတိတော့မလိုက်နိုင်မလိုက်စားပါဘူးအဂတိတော့ကင်းပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ရှင်အနန္ဒာမပါဘဲနဲ့ဒီတန်ဃာယနာဖျားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုစုစည်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်အနန္ဒာကိုရွေးပါလို့ထည့်ရွေးပါဆိုတော့မှရှင်မာကတ္တဗကထည့်ရွေးလိုက်တာ အမှန်ကတော့ရှင်မာကတ္တဗကဒါလူကြီးပြီပြီအမျော်အမြင်ကြီးမားစွာတပားလျှော့ထားတာကိုအရှင်အနန္ဒအတွက်လျှော့ထားတာသူ။ဘာဖြစ်လို့သူကိုယ်တိုင်မရွေးတော့ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ရွေးရင်ရှင်အနန္ဒနဲ့ရှင်မာကတ္တဗတို့ကယဉ်နှိမှုတွေရှိကြတယ်။အဲ့တော့လူဆိုတာကပြောချင်တယ်လေဖះတောင်မလုပ်ဘူးရှင်မာကတ္တဗကြည်သံရဟန္တာတွေကြီးရွေးထားတဲ့ထဲဘာဖြစ်လို့ဒီကိုယ်တော်သောတာပန်ကိုယ်တော်ရွေးရတာတုံးလဲပြောလာမှာ အဲ့ဒီပြောလာမဲ့စကားကိုဒီမပြောနိုင်အောင်လို့သူကိုယ်တိုင်မရွေးပဲနဲ့အများဆန္ဒကိုတောင်းခံတဲ့သဘောပေါ့ဒါလည်းလုံမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့လောက်ရတစ်ခုပဲအဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာတို့ရွေးပြီးတော့အလုံးရဟန္တာ900ရာဇဂုံမြို့ကြွကြရမယ်ဒီပြင်ရဟန်းတွေဝါမဆိုးရဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ရာဇဂုံမြို့ဝါဆိုဖို့ရဟန္တာ900ပထမတန်ခါနာတင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြွလာတယ် တန်ခါယနာဆိုတာအဲ့ဒီတော့ကစာဥစာရန်ရှိတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တန်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ခါယနာရွတ်ဆိုကြည့်ဆိုလိုတာကဒီသူရတဲ့စာကိုရတဲ့စာဒါတွေကိုတိုက်ဆိုင်ကြည့်တာအတန်အတွက်တူညီအောင်ညှိလိုက်တာအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူရထားတာကတစ်မျိုးကိုရထားတာတစ်မျိုးဆိုကွဲလွဲမှုတွေရှိနိုင်တယ်လေစကလုံးတွေကအဲ့ဒါလို့ကွဲလွဲမှုတွေမရှိရအောင်တညီတည်းဖြစ်အောင်တိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းတဲ့ ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေအစစ်မှန်တွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးအတိပြုတဲ့စုဆောင်တဲ့စုစည်းတဲ့ compilation ခေါ်တာပေါ့နော် compilation လုပ်ပြီးတော့ confirmation လုပ်တာပေါ့ confirm လုပ်လိုက်တာဒါဘုရားဟောမှတ်နေဆိုပြီးတော့ဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတော့၃လလောက်အလွန်လေးမှပဲဒါလုပ်ကြတယ်အလွန်မျှော်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တာလို့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တွေပိဋကတ်၃ပုံဆိုတာတွေ့နေရတာ အနုဘုဆိုပဲတွေ့ရတာမလို့အမတမခြေဆုကြီးမားလာပါတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျစုစည်းလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ပိဋကတ်၃ပုံပိဋကတ်၃သွဲနေကေ9ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14400စုဆောင်းပြီးသားဖြစ်သွားအတိပြုပြီးသားဖြစ်သွားဝိနည်းကျမ်းတွေကိုတော့ရှင်ဥပါလိကဥဆောင်ပြီးတော့တင်ပြတယ်တုတ်တန်နဲ့အဘိဓမ္မာကိုတော့ရှင်အာနန္ဒာဥဆောင်ပြီးတော့တင်ပြတယ် အဲ့ဒီလိုသံဃာယနာပွဲမတိုင်ခင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်နန္ဒာကအဲ့ဒီချိန်ထိအောင်တောတပံပဲဖြစ်နေသေးတယ်လက်ဖြင့်ငါလို့သံဃာယနာတင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှင်နန္ဒာကတောတပံမရှိဘူးအဲ့တော့ရှင်နန္ဒာနဲ့နေနဲ့လည်းစိတ်ကမလုံဘူးပေါ့အလုံးဟာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတက်ရောက်မဲ့ပွဲမှာသူကသောတပန်ဆိုရယ်ယာဓုလေးနဲ့တရားဓုလေးနဲ့သူ့အကြီးချင်းကနေတယ်ဆိုပါတော့ ဒီဘွဲ့အသီးသီးပညာတတ်ဒီဟိုဒေါက်တာဘွဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြားထဲမှာဟို BA အောင်တဲ့ကိုတူပါနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် BA အဆင့်ပဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပါနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အားလုံးဟာဒေါက်တာတွေကြီးဖိတ်ထားပြီးတော့ BA လေးကပါနေတယ်ဖြစ်သူ့စိတ်ထဲမှာမလုံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ညာလုံးပေါက်တရားအထုတ်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းမိန့်သွားတယ်လောက်ပါမင်းဖြစ်မှာပါ ပါရမီပြည့်ပြီးသားပဲလို့မိန့်ကြားတော့သူစ조사လိုက်တာတညာလုံးစ조사အထုတ်မနေ့မိုးလင်းကန်ဒီရောက်သည့်ထိတမာရီတွေဝီရိယတွေတမာရီကနေပြီးတော့ဝီရိယကတိတ်များနေတော့ဖြစ်ချင်သောအာကြီးနေတော့သူ့ကိုယ်သူပြန်ဆင်ခြင်သုံးသက်ကြည့်တယ်ငါမှာဝီရိယတွေလွန်ခဲ့နေတယ်အဲ့တော့ဒီဝီရိယနဲ့တမာရီကိုညှိအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ အဲ့ရပေါ်မှာခဏလဲပြီးတော့ဝီရိယကိုနည်းနည်းရှော့မယ်စဉ်းညံသွားနေတာလေအဲ့ဒါလို့တရားလဲမှတ်ရင်းနဲ့အဲ့ရပေါ်လဲလျောင်းဖို့နော်သစောင်းလေးထိုင်ပြီးတော့ခေါင်းလေးလဲလှဲချလိုက်တာခြေထောက်ကလည်းမြေကြီးကအလွတ်ခေါင်းကလည်းခေါင်းအုံးပေါ်မရောက်ခင်လေးမှာဒီထဲမှာယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်အနန္ဒာကထိုင်ရဲ့ယန္တာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး အိရဲ့ယ ahanan လည်းဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသွားရဲ့ယ ahanan ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဣရိယာပုတ်၄ပါးလွတ်ပြီးတော့ယ ahanan ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်နော်မှတ်တမ်းတယ်အဲ့ဒါလို့ယ ahanan ဖြစ်သွားပြီးနောက်တည့်ရဲ့တန်ခါနာဘွဲရောက်တဲ့အခါကျသူကယ ahanan ဖြစ်နေပါဝင်ရတယ်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့တန်ခါနာကိစ္စတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားမှားသွားတဲ့စကားလေးတွေကိုတန်ခါပိဋကမှာရှောက်တယ် မှားသွားတဲ့အချက်ကလေးတွေပြိဋိဘံမဆန်ခင်မြတ်စွာဘုရားကရှန္ဒနာကိုမှားသွားတာအနိနာဘာမှားသွားတော့ဆိုနံပါတ်1ကငါမရှိတဲ့နောက်မှာတဲ့အသေးဖွဲဥပဒေဝိနည်းစည်းကမ်းလေးတွေအသေးဖွဲဝိနည်းစည်းကမ်းလေးတွေတန်ဃာကနှုတ်ပယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နှုတ်ပယ်ခွင့်ရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒါလို့မှားတဲ့အခါမှာတန်ဃာတွေကမေးတယ် ဟုတ်ပြီအရှင်အနန္ဒာရသော်ဘုရားကခုဒ္ဒအနုခုဒ္ဒကအသေးဖွဲတွေနှုတ်ပယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာက အသေးဖွဲလဲဘယ်ဟာကအကြီးလဲလို့စဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာတပါးတစ်မျိုးစီပြောနေကြတော့မသေးကြဘူးဘယ်ဟာအသေးဖွဲတော့ဘယ်ဟာကိုနှုတ်ပယ်လို့ရလဲဘယ်ဟာကအကြီးတဲ့ပါတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတွေအလုံးကသဘောတူရှင်မာကတ္တဗကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ယဟန်တန်ခါတွေကျင့်နေတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုတဲ့လူဝတ်ကြောင့်တွေလည်းနားလည်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာမှတို့မနှုတ်ပေတော့ဘူးဖရာလက်ထက်ကအတိုင်းပဲကျင့်တော့မယ်ဘယ်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်မှမလျှော့ဘူးလို့ဆိုတာကိုချိန်ညာချက်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာမှာရှင်အနန္ဒာကိုဒီတန်ခါနာပြီးတဲ့အခါမှာတန်ခါတွေကအပြစ်တင်ကြတယ်ရှင်အနန္ဒာတဲ့ရှင်ဖရာ မြတ်စွာဘုရားကခိုရလူခိုရကသိခဘုဒ္ဓကိုဒီအသေးအဖွဲတွေကိုရုပ်သိမ်းနိုင်တယ်လို့ပြောသွားတော့ဘယ်ဟာအသေးအဖွဲတုံးလို့ဘာဖြစ်လို့မမေးတာတုံးပေါ့အဲ့ဒီမမေးတာဟာကိုရောရဲ့ချုံရင်းချက်ပဲဒါပြစ်ချက်တစ်ခုလို့လက်ခံရမယ်ပေါ့ပြောတဲ့အခါရှင်နန္ဒာကတပည့်တော်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတောကတွေအလွန်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မမေးမိတာပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံသံဃာနီးဆဲဆဲဆိုတော့ စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မို့တပည့်တော်ဘာမေးရမှမသိလိုက်လို့တပည့်တော်အနေနဲ့ချွတ်ချွင်းချက်လို့တော့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားတို့အပေါ်မှာယုံကြည်လို့တပည့်တော်အပြစ်ပါလို့ဝန်ခံလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါပြစ်ချက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောကြပြန်မြတ်စွာဘုရားမိုးရေသင်္ကန်းမိုးရေကန်းသင်္ကန်းမိုးရင်းမှာဝတ်တဲ့သင်္ကန်းအဲ့ဒါချုပ်တုံးကကိုတော်ဘုရားသင်္ကန်းပေါ်တက်နင်းချုပ်တယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါကိုတော့မယုံမသိလောက်တာကိုတော့ဒါလည်းမှားယွင်းချက်ပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်မယုံမသိလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သင်္ကန်းချုပ်တဲ့အခါမှာအလွန်ကောင်းမွန်အောင်တပည့်တော်ကြိုးစားပြီးတော့လောက်တာဖြစ်တော့ကြောင်းတပည့်တော်မယုံသိလို့လောက်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းတပည့်တော်ပြစ်မှုလို့မထင်ပါဘူးသို့တော့ရှင်ပြားတို့ကပြစ်မှုလို့သတ်မှတ်ရင်လည်းတပည့်တော်လက်ခံပါတယ်ရှန္ဒနာလိမ္မာပဏ္ဏဆိုတာဒီလိုပဲလျှောက်တာနော် နောက်တတိယအနေနဲ့ရှာနနာကိုပြစ်တင်မှုတစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ်။ဘာလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတော့ငါတဲ့ဘုရားရဲ့ရုပ်အလောင်းရုပ်ကလတ်တော်ညမှာမန္လမင်းကမန္လတိုင်းသူတိုင်းသားတွေလာပြီးတော့ဖူးတဲ့အခါမှာကိုတော့အမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့အရင်ဖူးခိုင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကဘုရားရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ကိုခေါင်းတိုက်တိုက်ပြီးတော့ ငိုကြွေးတဲ့အခါမှာသူတို့မျက်ရည်တွေဟာရုပ်ကလပ်ပေါ်မှာကျကုန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာကိုတော့အပြစ်ပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတပည့်တော်ဦးစားပေးတာအကြောင်းရှိပါတယ်မိုးချုပ်သွားလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေမတော်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဦးစားပေးလိုက်တာပါအချိန်မတော်ဖြစ်မှာဆိုလို့သူတို့ရှေးဥစွာဦးစားပေးပြီးအခွင့်အရေးပေးလိုက်တာပါဒါကိုတပည့်တော်ပြစ်မှုလို့မယူဆပါဘူးလို့ သို့တော်ရှင်ဘုရားတို့ကပြစ်တင်လို့ရှင်တပည့်တော်ပြစ်မှုလို့ပဲခံယူပါတယ်လို့ဟောရှန္ဒနာကဒီလိုဖြေတယ်ဟောနောက်တစ်ခါတန်ဃာတွေကပြောပြန်တယ်ကိုတော်ဒီမြတ်စွာဘုရားကစာပါဠိစေရီနာမှာဒီတက်တော်80အရွယ်မှာအဋ္ဌိဘက်၄ပါးကိုကြာကြာနာနာပွားထားလို့ရှိရင်အသက်တရာပြည့်အောင်နေလို့ရတယ်အာယုကပ္ပလုံးနေလို့ရတယ်လို့ သုံးလေးချိန်ပြောရတဲ့နဲ့ကိုတော့ဘာဖြစ်လို့အချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာပြောတာအဲဒီဆုံးကလည်းနော်အဲ့ဒါလို့ပြောရတဲ့နဲ့အရှင်ဘုရားတတ်တော်တရားထီအောင်နေပါ80နဲ့ပြိဋိဘမဆမ်းမနဲ့လို့ဘာလို့မတောင်းပန်ခဲ့တာလဲတဲ့အဲ့ဒီမတောင်းပန်ခဲ့တာကိုတော့ပြစ်ချက်ပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမနက်ကတပည့်တော်ကိုနှောက်ရှက်ထားလို့ဘာပြောမှမသိအောင်တပည့်တော်စိတ်တွေတွေးဝေးနေပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်မရှောင်မိတာပါ အဲ့ဒါကိုပြစ်ချက်လို့မယူဆပါဘူးသို့တော်အရှင်ဘုရားတော်ကပြစ်တင်တယ်ဆိုရင်လည်းတတိတော်လက်ခံပါတယ်လို့ဒီလိုလျှောက်တယ်နောက်နံပါတ်5ကျတော့အမျိုးသမီးတွေဘိက္ခုနီဝတ်ခွင့်ကိုဘာဖြစ်လို့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့စ조사ပေးတာတော့အဲ့ဒါလည်းပဲပြစ်ချက်ပဲပေါ့အမျိုးသမီးတွေသာသနာပေါ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာတော်မှာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာတယ်ရှင်ဘုရားဒါရှင်ဘုရားရဲ့မှားယွင်းချက်ပဲမလုပ်တင်တာလုပ်တယ်လို့ ဝိုင်းပြီးပြစ်တင်တဲ့အခါမှာရှင်နန္ဒမထေရမြတ်ကဖြေတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့မိရိတော်ကြီးဟာဒီမြတ်စွာဘုရားပုံမှာ အလုံးကိုကျေးဇူးကြီးမားခဲ့တာမိရိတော်ကြီးအတွက်ငဲ့ညာပြီးတော့တပည့်တော်စူးစမ်းပေးတာမိရိတော်ကြီးရဲ့ဒီကျေးဇူးတရားဟာအလွန်ကြီးမားလို့မိရိတော်ဘိက္ခုနီပေါ့ဝင်ခွင့်ရအောင်တပည့်တော်လှုပ်ပေးတာဖြစ်တော့အပြစ်လို့မမြင်ပါဘူးတဲ့တပည့်တော်လှုပ်တာဟာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆို ရှင်ဘုရားတို့ကအပြစ်လို့ယူဆရင်လည်းအပြစ်လို့လက်ခံပါတယ်လေဟောဒီ၅ချက်ရှင်အနန္ဒာကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်တင်ကြတယ်ပထမတန်ခါနာပြီးပါဟောကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ကယဟန္တာတွေကြီးပဲနော်ယဟန္တာတွေကြီးဆိုပေမဲ့လို့မကြိုက်တာဆိုတာတော့ရှိချင်မှာပဲနော်မကြိုက်တာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပြစ်တင်မှာပဲဒါကတော့အဲ့ဒါလို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်တင်တဲ့နေရာမှာရှန္ဒနာမတိမြတ်ကဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်နောက်ထပ်တစ်ခါ မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဆန်ခင်ကမှားခဲ့တာလေးရှိသေးတယ်တဲ့တောထွက်တုံးကမြင်းပြီးဆွဲမောင်းစာမြင်းတော်ခံမောင်းစာသူကလည်းသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာဂျန်တဲ့ကိုတော်တွေကိုမလေးမစားလှုပ်တယ်သူကဖះပြောလို့လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသူကမာနခံနေတာတောထွက်တုံးကငါနဲ့ငါအရှင်သားနှစ်ယောက်ထဲထွက်တာခုမှလာပြီးတော့ရှုပ်တယ်ပေါ့လူလေလုံးကြတယ်ပေါ့ သူ့စိတ်ထဲမှာလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်လေဒါထင်စရာပဲလူတွေပြောကြတယ်မို့လားနောက်မှပေါ်ထင်ရွှေကြပင်တွေကလူရဝင်းနေတယ်ပေါ့တော့ထက်တုန်းကငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲလာခဲ့တာဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့တို့နှစ်ယောက်တည်းပဲအခုမှနောက်မှလာပြီးတော့လက်ရရန်လေးလက်ဝဲရန်လေးနဲ့လာပြီးတော့နေရာတွေယူကြတယ်ဆိုမကျေနပ်ဘူးသူကမကျေနပ်လို့ဘုရားရှိတော်မှာပြောလို့မရဘူးသူကအလွန်ကောင်းပါလေပြီးတော့ ဖះနဲ့လည်းဖွားဘက်တော်လည်းဖြစ်တယ်အလွန်ရင်းနေတဲ့သူအလွန်ရင်းနေတာဟေးမောင်ဆန္ဒဘယ်သွားကြအောင်ဆိုဆိုသွားလာတဲ့နေရာမှာပေါ့လူဘွားတော်ကလေအလွန်ရင်းနေတဲ့မြင်းတော်ခံကိုသူကအဲသင်္ကန်းဝတ်လာတော့ပြောမရဆိုမရဖြစ်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကဆန္ဒမပြောချင်နဲ့ငါမရှိတဲ့နောက်ကျတော့သူ့ကိုပြမထံပေးခဲ့ပြမထံဆိုမြင့်မြတ်တဲ့ထံပေးနည်း အဲ့ဒါရှန္ဒနာကိုအဲ့ဒါငါမရှိတဲ့နောက်ကိုဆန္ဒကိုပြမဒံပေးလိုက်ကြလို့ဆိုအရှင်ဘုရားပြမဒံကဘယ်လိုဟာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်လိုက်ခဲ့လားရှောက်လိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်ပြမဒံကဘယ်လိုဟာတော့ဆိုဆန္ဒပြောကြတာပြောပါစေသူ့ကိုအရေးလုပ်ပြီးတော့ဘာမှမပြောကြနဲ့ပယ်ထားလိုက်ကျင့်ထားလိုက်ဆိုတဲ့ပြမဒံမဲတဲ့အရေးလုပ်ပြီးတော့သူ့ထည့်ပြီးတော့မပြောနဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ ရှမ်းနန္ဒာကပြမဒံဆိုတာအဲ့လိုပေးရမယ်လို့တပည့်တော်ကိုမှာခဲ့ပါတယ်ဆိုဒါဆိုရင်ကိုကိုတော်ပဲကိုတိုင်ပဲသွားပေးပါလို့ဆိုဆန္ဒကိုပြမဒံပေးဖို့အတွက်တန်ခါနာပွဲပြီးတဲ့အခါမှာလှေစည်းပြီးတော့ကောသမီပြည်ဘက်ကိုခီးထွက်သွားတယ်ကောသမီဆိုတာအလဟဘတ်နာမှာရှိခင်္ဃမြစ်တို့ယမုန်နာမြစ်တို့ဆုံနေနေတာအဲ့ဒီမှာရှန္ဒနာရာဇဂျိုကနေပြီးတော့ကောသမီဒီကောသမီကိုသွားတာအလဟဘတ်ဘက်ကိုသွားတာ သွားပြီးတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒိဏမင်းရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာခိတ္တသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဥဒိဏမင်းရဲ့မိဖုရားမောင်မမိတ်တန်တွေကလည်းဥယျာဉ်ထဲရောက်လာဥဒိဏမင်းနဲ့အတူရှန္နနာလာတဲ့သတင်းကြရောမင်းကြီးရှင်ခွင့်ပန်ပြီးတော့သွားစိတ်ကကြတော့ရှန္နနာတရားဟောတရားဟောတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာကြီးညိုပြီးတော့သူတို့ဝတ်လာတဲ့အပေါ်ယုံအဝတ်900ကိုချွတ်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုလှူခဲ့ကြတယ် အားလုံးမြင်မှုရလိမ့်မယ်အိန္ဒိယမြို့သမီးတွေဝတ်တဲ့စာရိကြီးတွေလေအဲ့ဒါကြီးတွေနေမှာပါပဲအဲ့ဒါလို့ချွတ်ပြီးတော့သူတို့လှူခဲ့ကြအင်ကြီးကတော့ရှိတယ်အပေါ်ကပတ်ထားတဲ့အဝတ်ကြီးတွေကိုလှူခဲ့ကြအဲ့တော့လှူပြီးတော့ဥဒိဏမင်းကြီးစီပြန်သွားတော့ဥဒိဏမင်းကြီးနဲ့တွေ့ဘာလှူခဲ့ကြတော့ဆိုအပေါ်ရ900 900လှူခဲ့တယ်ဟာ900ကြီးတောင်ရှေအနန္ဒလက်ခံသလားလက်ခံတယ် ဘုရင်ကြီးကစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူးတပားတည်းဘာလို့ဖို့လဲဆိုင်ဖွဲ့မလို့လားဒီ900ကြီးဘာလို့မှာတော့အဲ့ဒါလို့ရောင်းစားဖို့လားဆိုင်ဖွဲ့ဖို့လားဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကရှင်အနန္ဒာစိတ်သွားတယ်သွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားဒီမောင်မမိတ္တန်နေလာတယ်ဆိုတာဟုတ်လားလာတယ်ရှင်ဘုရားဘာတွေလှူသွားတယ်ဒီလိုပဲပေါ်ယုံတွေလှူသွားတယ်900လုံးရှင်ဘုရားလက်ခံလက်ခံဘာလို့ဖို့လဲလို့ဆို ဟာမရှိတဲ့ကိုတော်တွေကိုသင်္ကန်းရှားပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတို့ကပေးရတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားအရင်ဟောနေကြသင်္ကန်းကဘာလို့ဟောနေကြသင်္ကန်းကအေယခင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအေယခင်းဟောင်းကတော့ဘာလို့တော့အေယခင်းဟောင်းကတဲ့ခြေသုတ်ခုံဖြစ်သွားဒါဖြင့်ခြေသုတ်ခုံဟောင်းဘာဖြစ်တယ်ဆိုအေးခြေသုတ်ခုံဟောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရတော့ဆိုရင်ညက်နဲ့ရောပြီးတော့ ဓာတ်နဲ့ဆင်းဆင်းပြီးမြင်ရက်တွေနဲ့ရောပြီးတော့နှံရံတွေကိုတုတ်ပေးရတယ်ရှေးတုန်းကတော့သူကမြေအိမ်နေရှိတာကိုအိန္ဒိယမှာနော်ခုလိုအင်္ဂလိပ်ကောင်းကောင်းနဲ့ခိုင်တာဟုတ်ပုံမရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရှွန့်နဲ့အဝတ်နဲ့ရောပြီးတော့ပေါက်တာတွေပါတွေဖားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရှင်အနန္ဒာကအဝတ်တစ်ထည်ကိုအသုံးချပုံကိုရှင်းပြလိုက်တော့ဥဒိဏမင်းကြီးကသဘောကျပြီးနောက်ထပ်900ထပ်လှူတယ် တရက်ထဲနဲ့အဲ့ဒီရှင်အနန္ဒာတထောင်ရသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်ပေါ့နော်သင်္ကန်းတစ်ထည့်အသုံးချနည်းကိုရှင်အနန္ဒာအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သန္နနဲ့ကောသမီပြီးဟောရင်ကိုခောတိတယောအကြောင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သန္နကိုရှင်အနန္ဒာက ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကပြမရံပေးလို့မှားလိုက်တယ်မှားသွားတယ်အဲ့ဒါကိုငါရှင်ကိုငါပြမရံလာပေးတာလို့ဆိုရှင်ဘုရားပြမရံဆိုတာဘာတော့ဆိုသူကပြောပြတယ် ဒီနေ့ကစာပြီးမင်းပြောချင်ရပြောတန်ဃာတွေကမင်းကိုဖက်လုပ်ပြီးဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာမူးလဲသွားတယ်ဘာလို့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘဆံလို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေရတဲ့ထဲမှာတန်ဃာတွေကသူ့ကိုဖက်မလုပ်ဘူးဆိုစိတ်ညစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တော့သူ့ကိုမနှိမ့်ဆက်ကြပါနဲ့သူလိမ္မာပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်သန္နာဟာမမနာချပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာရဲ့တရားနာပြီးနောက်ဆုံးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ဟာလောကရဲ့အကျိုးမြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီးဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့နောက်မှာနှစ်ပေါင်း40အသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်ရှင်အနန္ဒတတော်120ထိအောင်ရှင်အနန္ဒကအသက်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံပြီးတော့နှစ်နှစ်ပေါင်း40မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုဆက်လက်ဖြန့်ဖြူးလို့နောက်ဆုံးကြတော့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ် ရောဟိနီမြစ်ဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းရွာတွေမှာသတင်းသုံးနေထိုင်ရင်းကနေပြီးတော့တရား20ပြည့်လို့ပြိဋိဘံစံတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ရွာကလူတွေကလည်းဒီဘက်ပြိဋိဘံစံမှာတစ်ဖက်ကန်းကလူတွေကလည်းဒီဘက်ပြိဋိဘံစံမှာနှစ်ဖက်ကန်းလုံးမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်ရှင်အနန္ဒာကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအားလုံးကရှင်အနန္ဒာမထေရမြတ်ကစဉ်းစားတယ်ဟိုဘက်ကလူတွေကလည်းသူတို့ဘက်ပါ ဒီဘက်ကလူတွေကလည်းဒီဘက်ကမ်းမှာလောက်ပါလို့ဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးအတွက်ရံပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီရံမီးငိမ့်အောင်ငါလောက်မှာပဲလို့ဆိုပြီးရှင်အနန္ဒာကဘာလုပ်လဲဆိုပြိဋိဘံဆံတော်မူတဲ့နေ့မှာကောင်းကင်ယံကိုတက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌံပြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုတရားဟောတရားဟောပြီးကောင်းကင်ယံမှာပဲပြိဋိဘံဆံလိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်တဝက်ကအရှိဘက်ကံကိုကြတယ်တဝက်ကအနောက်ဘက်ကံဓာတ်တော်တွေကြတယ်တဲ့ အဲ့ဒါလို့တက်တော်ကုံဆုံးသည့်အချိန်မှတောင်မှပဲရံပွဲတွေမဖြစ်အောင် စီမံဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးသွားတာအဲ့ဒါရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ရဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာလောကသားတို့အတွက်ကျိုးပန်းနဲ့ကျိုးပန်းအားထုတ်ချက်တည်းမှာရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်အမြဲတမ်းတွဲဖက်ပါတာဖြစ်သောကြောင့်တရားချိတ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ရဲ့မှားတမ်းလေးတွေအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်ရှင်အနန္ဒက မှားထားတဲ့စကားတွေတွေမှာအေးကိုကစာပေတက်ကြွပြီးဘောဓုတ္တတွေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ပါရဲ့တန်းတယ်ဘောဓုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထင်အထင်သေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့သူကံမီရှုထမ်းလာတာနဲ့တူလိုက်မယ်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတယောက်ကမီရှုထမ်းလာတယ်ဆိုတော့သူကမှမျက်စိမမြင်တာပဲမြင်မှာတော့အဲ့ဒါလိုပဲပညာတက်ပြီးတော့ထွက်သားကိုထင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ တစ်ဖက်သားကိုအထင်သေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကန်းမီရှုထားတဲ့ဥပမာနဲ့တူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုကပညာတတ်လို့ရှိရင်ပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထင်မသေးရဘူးဘောဓုတရှိခြင်းဟာတရားဓမ္မအကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်သောကြောင့်ဘောဓုတရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါတဲ့ဘောဓုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဟုတ်တုတော် ဓမ္မထရောကောတာရက်ခောမဟေတိနောရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးတော့မှတ်သားနာယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစက္ခုတပ္ပတလောကတာတလောကလုံးရဲ့မျက်လုံးပမာဖြစ်လို့ပူဇဏီယောဘဟုတုတော်ဒီလိုတရားဓမ္မတွေကိုများစွာ သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပူဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကတန်ခါပရိသတ်မှာဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ် အေးဒါကြောင့်ဟိုတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့လောကသားတို့အတွက်ဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာရှင်အနန္ဒာဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်အနန္ဒာရဲ့ဘဝကိုတိတတ်တစည်းတစောင်းရှင်အနန္ဒာရဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ဟောကြားပြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အနန္ဒာရဲ့အကြောင်းကိုကြီးညိုရလို့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေကို ဟောပြောခွင့်ရတာတို့ကြားနာခွင့်ရတာတို့ဟာရှန္ဒနာရဲ့ခြေဆုတရားတွေပဲလို့ခြေဆုတရားကိုသိပြီးတော့ရှန္ဒနာမထေမြတ်ရဲ့ခုံးလေးကိုအမှတ်ရပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုမေတ္တာပို့ရအောင် တတဝါများစွာတတဝါများ ချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝါများစွာဖြေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းပါသက်ရှိ စိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒုယသန္တဖြစ်ပါစေဒုယသန္တဖြစ်ပါစေဟောလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံဘဝယံဒုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေဒုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့် သဗ္ဗေတံကျွင့်မဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအိမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသော ကိုဗုဒ္ဓရာကြပါတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နူဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြအကုန်သည်ဖြစ်၍ ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝရန်တုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း